da tambaya tambaya ta ita ce malam menene hukuncin wanda yana azumi sai mafarki yana wani abin da yake tambaya menene hukuncin mutumin da ya yi mawarki yana saduwa da diyamaci? shi mawarkin saduwa da diyamaci baya kare azumi idan mutum ya yi mawarki ya fitar da najasa ko mace ko namiji duk wanda ya mawarki to kawai ci gaba da azumin shi kuma babu ramuwa a kan shi saboda mawarki bai ya kare azumi dama wannan ina gara namun mun da mawarki da amai da habo da kuda ya zo ya wuce ma da ƙura da masu yin sana'a ta isan shi da masu sana'a ta tawuna da dai sauran abubuwa wanda ƙura tana tashi kamar masu aure fulawa dukkan su waɗannan musa kare azumi insha Allah na san ƙara tambaya cewa gyaran gida yana da kyau gyaran gida gyaran gida gida ko gida kamar yadda mata suke faran ne a musulunci wato akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda biyar ko shida ko bakwai annabi ya yi tsinuwa a kansu hadisin mu da Allah to daga cikin su akwai maganar gyaran gida mace ta gyara gida ta zama siririya to wannan annabi ya tsinuwa da irin gyaran mushriya da baki da mushriya ki je ki kankara ki gyara ko baka da mushriya ka kankara ka gyara ka ba mushriya mushriya to wannan duka su gaba da annabi ya tsinuwa ba shi da kyau Allah kiyaye na'am sai kara da tambaya ce malam menene hukuncin wanda yana azumi baya sallah ya ce wallahi malam muna da yan mata da samari suna yin azumi amma ba sa sallah to wato akwai arkanul islam arkanul islam guda biyar daga cikinsu idan ka bar ɗaya addini ya rushe shahada da Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu rasulullah wa iqami sala wa ita'i zakka wa sawm rafa wa hajj baitul daga cikin sai dan ka yarda da wani kuma ba ka yarda ba da wani ko ka aikata wani ka kiyin wani to ka kafarta to illa ya ga abinda malamai suka yi uzuri bisa ga kamar wanda yarinta ce bai fahimci ba abin yarinta ce ta sa to aka ce wannan ba a ɗora mai ɗan kabila karkar cewa ya zama kafin to amma yana da kyau kamar iyaye kamar malamai kamar yayi su ja hankulan 'yan mata balagaggu ko samari balagaggu mutum kawai gaba gadi kawai aji azumi idan ga ɗanka ya ajiye azumi sai ka kira shi ka ji da dalili in ya mace ce ita ce jinin al'ada ce to sai ki bincika ke uwa ki gane eh jinin al'ada ce in ku ba jinin al'ada ba ce ki yi mata fada kuma da an yi sallah ki tilasta ta ta rama wannan ɗaya saboda gobe ka ta kara in biyu ne ma ta rama in uku ne ma ta rama amma dai wajibi ne ga masu 'ya'ya su yi kamar 'ya'yansu sau da kawa a wajen su. kuma waɗansu miyagun ƙawaye sukan ɓata su da irin wannan za ka samu yariya mai ibada sosai amma saboda yarinta in tana da muguwar kawa idan kawar ta zo tana ce ce biki azumi eh haba wallahi ban yi to sai kaga ta sa ta ita babu wata ashi saboda ne mafi yawa su yan mata sai shi amincewa da kawayensu sama da iyayensu dan kawayensu kamar su ne mujibin kallon gani suke abinda da suke daidai to su ma ɓangaren samari sama samaka za ka zama wani sarmayin mai ƙoƙarin bada ne watakila har ma iya azumin na bulbulu amma sai ga kuma a na farillai a dalilin wani mugun aboki ya ajiye azumi to amma yana da kyau da kamar yadda muke wani muna nanata iyaye su yi ga kula da ibadar 'ya'yansu insha Allah sai ta ƙarshe ya ce ya yi mafarki ne ranar juma'a kuma za su tafi masallacin juma'a kowa da sutura a jikin shi amma shi yana bin su tsirara ya ce yana godiya allah saka muku da gidan aljanna da haƙuri da ake yi da su na tambayoyi sai dai ban gane ba tambayar sosai saboda ta ta yi gab da kukurar ba ta gab tambayar su ta ƙarshe ya ce ya yi mafarki ne ranar juma'a za su tafi masallacin juma'a tare da wasu hmm. kowa da sutura a jikin shi kaya amma shi yana bin wannan tsoron nashi tsirara babu kaya a jikin shi shi ne ce allah ya saka da alkhairi da ba da aljanna yana godiya da haƙuri da ake yi da su to wannan abin da za mu ce bai wato shi dai mutum a mawarki ya ga shi tsirara abu ne wanda ba shi da kyau amma yayi kokari yayi wata istighfari da salatu annabi to amma kuma magana tafiya juma'a kuma kaga wani bangaren abu ne mai kyau kenan kamar abin da za mu yi ta bawan Allah wani bangare iya da aiki mai kyau a wajen Allah wani bangare kuma iya yin waɗansu abubuwa wanda Allah baya so to yayi kokari kar ya zamanto marasa kyawun sai rijaye dan mutum ya ganshi ya tafi masallacin juma'a ko ya ganshi ya tafi masallacin idi ko ya ganshi a cikin taron arfa wannan malamai sai ittifaki addini ne mutum yake mai kyau to kaga in aka gama morki tun da lokaci guda ne morkin ga abu mai kyau sannan kuma ka ganka tsirara a morki akwai rishin addini mai kyau a tare da kai saboda haka to sai ya kokari ya dage mai kyawu ya yi rijaye a marasa kyau kyau kuma ya da istighfari ya waita salatu annabi insha Allah kenan sai wannan mai tambaya ta karshe cewa assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya wai idan kana bin liman sallah ba ka yi ba karatu sai dai ka yi sauraro wato ita sallah yadda take a kuna da kyau koyi da limami kala biyu ne akwai inda za ka zo kana koyi da nema limami bayyana karatu yake kamar ka ɗauka sallar asuba kamar ka ɗauka sallar magariba kamar ka ɗauka sallar nisha rakko'i guda biyu na farko wannan karatunsa a bayyane yake tun da karatun a bayyane yake idan limami yana karatu sauraro za ka yi saboda wai za ku ri alkur'anu fasta mai ulahu wa an situ la'allakum turamu malaman fikihu sun ɗauko wannan aya a da zattawan fikihu sun sa ta a wajen ɓangaren sallama sauraro za ka yi amma inda limamin yake karatu a ɓoye kamar sallar azhar kamar sallar la'asar kamar sallar magarba raka a ƙarshe kamar sallar nisha raka guda biyu na ƙarshe a nan me za ka yi to za ka yi karatu sai ka karanta daidai gwargwadon abin da ya sabu a garinka idan ka bar sallar azhar ce in ka karanta fatiya sai ka diba wata sura wadda ta yi sauki a tare da kai sai ka karanta saboda ai shi liman baka taba me yake karantawa to kai ma sai ka diba ko da sura gajera ce a dauka kamar ka dauki inna da naka shi kuma limamin ya dauki ga mimmi ya dauki ga sabbi kaga sabbi ta tserewa inna da naka kai da ka dauki inna da naka sai ka kare liman bai kare ba to sai kai shiru kuma misali sai aka yi akasi limamin sai zai karanta kamar isa ja'a ko tabbal yada ko kulhuwan lahu kai kuma da ka tashi za ka yi koyi da shi sai ka karanta kamar sabbi to zamanin da ya kare tun da kaka sabbi doguwa ce a sama da izaja kai kuma ka dauki doguwa shi limami ya dauki jira zamanin da ya kare ba ka ce ba wannan abin da ya saura gaban ka sai ka kare kawai sai ka yanke da ya yi rukuyi kawai sai ka yi rukuyi da fata an fahimta insha Allah yawwa sai tambayar shi ta aka ce haramun ne in ana wa'azi a dinga jan tabi kamar ba ya ce wai an ce haramun ne in ana wa'azi hmm. a dinga jan tarbi? idan ana wa'azi a dinga jan tarbi a ce haramun ne to wannan hadisin shaɗa ke yawa hadisin shaidan saboda ne idan ana wa'azi kana saurare sannan kuma kana wani a Zakaru. wani ai ba laifi bane kana sauraron abin da ake wani sannan kuma kana la ilaha illallah ko kana annabi salati babu wani laifi a nan gurin idan mutum yace haramun ne to kaga ana neman dalili a tare da shi sai ya kawo dalili ta a ah, ga inda annabi ya ce in ana yi in aka yi haramun ne babu inda annabi ya faɗa za iya idan kana saurare da kyau abin da ake wani a gurin wasan to babu laifi shi ke nan ka yi ka yi addu'o'inka insha Allah